danno studio di studio bashi we di come sono bassi ni ah no min min ting fa bisti pinguim mo imita rato rato rato rato Saludos, Turkrasi nos Ding, e programa do Studio Bashi. Meu nome é Rex Angelati, a eu do Genos nos scope mingi scope junto com nós em estúdio, e nós vamos começar com o neto cante de MBO. da tem uma temporada com MBO, tá tem vários ups and downs pela que tá na mídia. Tem ainda. Linda. Qual parte estava a perfil? Uma banha mais difícil, uma banha com você struggle hopi. Como estudante na um opleiding né, novo sempre botin koos nang que bota loop tegen. Né? Hum. Mm. Ado kiko que ekos que a tapa da mais forte para pavo. Em que sentido? Que para pensar de single life? Pero Rexel não é va, va een drama de de de escola Como te combina escola e single life? ja, é mais fácil, toch? Segundo a mim. Ok, então, por que tá single parece bobina Não. Você significa que tem que ser de calor de uma pessoa? Sim, sou rato rato virou frio. Essa que tá, a que para tipo um biaco, você tem, tem uma situação de embrião? One of those bjarne. Eller Dodgeball. Jeg parti ehkä mi gobi, så mi sedi calor. mi no porta single mas. Ando se que mo bai. Koita si dolor para single largo, hopi Não. Quanto Quando ai botinha de idade? A minha hora que me tem as 30 ai. Ando quanto ai bo noting frei? Of um pareja? Mi frei mene nunca. Au. Dus ¿Nunca no el calor? De solo sí. Pero de gente no. ¿Qué diferencia? Eh, como que é Entre estar solteiro e ter uma pareja. Bom, já, yeah, não maneira fácil, bisa agora botar uma pareja, botar um ano, agora botar solteiro, botar você, tá? Andora botar você? Botar viva feliz? Tem ainda sim. De como? Bom, não me tá de uma relação para botar feliz, tá? Tem alguma coisa para é MBO também, botar, para single? Sim. Oh, single forever. O que estava de parte mais difícil para virar single? Para virar single? Com, com, com, com, com, com, como que é, Você tem pareja de bobira? Não. Era. E essa aí estava na tour para lograr tratar estúdio baixinho, onde conosco, Mingi Scope.